Отлично. Инга, иди ко мне. Ко мне иди. Иди ко мне. Ко мне иди. Иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне.